Hello guys welcome back to my channel video को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे वाला बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आगे से आगे शेयर करना well. Show. नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय